Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda eBay dropshipping zamanı bizə lazım ola biləcək bəzi tədarüslərdən danışmaq istəyirəm. Təbii ki, bu barədə əvvəlcə məlumat vermişəm, amma istəyirəm ki, bir ümumiləşdirmə videosu çəkim və sizin tədarüslər axtarmaq üçün başqa videolara baxmağa ehtiyacınız qalmasın. Əvvəlcə Amazondan başlayaq. Amazon saytı bu sahədə demək olar ki, ən sürətli shipping həyata keçirilən saytlardan biridir. Üstəlik Prime özəlliyini alsanız, sizin shippingləriniz, çatdırmalarınız pulsuz olacaq və məhsul daha ucuza gəlmiş olur. Növbəti olaraq Walmart-dan danışmaq istəyirəm. Walmart mağazası da Amazona bənzərdir. Təxminən 2-3 gün ərzində shipping həyata keçirir, amma sizin burada pulsuz shipping əldə etməyiniz üçün məhsullarınızın ümumi qiyməti 35 dollardan yuxarı olmalıdır. Əgər məhsullarınız 35 dollardan aşağıdırsa, müvafiq olaraq shipping qiyməti sim pulunuzun üstünə əlavə olunur. Təbii ki, bu bəhs etdiyim iki sayt, Amazon, Walmart və başqa retail mağazaları eBay-in rəqibidir. Ona görə də bunlardan məhsul göndərməyi çox davamlı şəkildə həyata keçirmək olmaz. Əks halda eBay bizə blok ata bilər və yaxud hesabımıza bəzi məhdudiyyətlər gətirə bilər. Niyə? Çünki bunlar eBay-in rəqibidir və eBay istəmir ki, rəqibləri onunla bir yerdə böyüsün. Sadəcə bunlardan nə üçün istifadə edirdik? İlk bir neçə məhsulumuzu sürətli şəkildə göndərmək üçün. Növbəti olaraq biz AliExpress-dən naşə bilərik. Demək olar ki, bazarda gördüyünüz məhsulların 70-80 faizi AliExpress tərəfindən tədarük olunur. Burada çoxlu sayda tədarükçülər var və üstəlik bu tədarükçülər dünyanın hər yerinə shipping həyata keçirirlər. Təbii ki, shipping dünyanın hər yerinə olduğunda shipping müddəti də uzun olur. Buna diqqət etmək lazımdır. Bəzən 1 ay, 1 aydan çox, hətta 3 aya qədər shipping müddəti ola bilər. Ona görə də AliExpress-i ilk başlarda yalnız məhsulları araşdırmaq üçün və yaxud məhsulun tədarükçüsünü tapmaq üçün, qiymətini öyrənmək üçün istifadə edə bilərik. Növbəti bəhs edəcəyimiz və mənim ən çox tövsiyə etdiyim sayt CJ Dropshipping-dir. CJ Dropshipping dropshipping və fulfillment xidməti təklif edir və onlarla ölkədə bazası var. Siz istəsəniz başqa ölkələrdən, məsələn Çindən və yaxud uzaq ölkələrdən məhsullarınızı toptan şəkildə alıb CJ Dropshipping-in anbarına yerləşdirə bilərsiniz və burdan birbaşa Amerikaya ya da Avropaya satış həyata keçirə bilərsiniz. Ya da istəsəniz birbaşa CJ Dropshipping-in bu ölkələrdəki anbarından məhsullar satış həyata keçirə bilərsiniz. Bunu necə eləyirik? Sizi dropshipping-in səhifəsinə daxil olanda burada warehouse, yəni anbarlara daxil oluruq. Burada gördüyünüz kimi bir çox ölkələr var. Hansı ölkədə satışı həyata keçiririksə, o ölkənin anbarını seçirik. Məsələn, mən Amerika anbarı seçirəm. Amerika anbarını seçəndən sonra buradakı bütün məhsulları öz səhifəmdə yayımlaya bilərəm və Məhsulları yayımladıqdan, hətta satdıqdan sonra sizə dropshipping mənim əvəzimə məhsulları göndərmə işini həyata keçirəcək. Məhsul çeşidi çoxdur, bizə lazım olan sadəcə yaxşı şəkildə araşdırma edib məhsulları göndərmək. Burada list sayları var. Gördüyünüz kimi 101, 62 və yaxud başqa rəqəmlər görmək olar. Bunlar bu məhsulların dropshipperlər tərəfindən nə qədər çox paylaşıldığını göstərir. Hansı məhsullar ki, çox paylaşılıb, demək olar ki, bunlar daha çox satılan məhsullardır və ən sonda içində təxminən 50-yə yaxın tədarüsü tapa biləcəyiniz bir saytdan bəhs etmək istəyirəm. wholesaleCentral.com Bu sayta daxil olanda əvvəlcə əsas səhifədə bəzi menyular görəcəksiniz. Burada Amazon FBA və başqa şeylər üçün məhsullar var, amma biz dropshipper-ə daxil oluruq. Dropshipper-ə daxil olanda Bu səhifədə təxminən 78 tədarükçü var. Bu tədarükçülərin hər birini rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Tədarükçülərin aşağı hissəsində Onlar haqqında bəzi məlumatlar var və birbaşa visit website deyərək sayta daxil olmaq mümkündür. İşdə dərsiyə daxil olduq wholesaleblades.com. Bu sayt haqqında məlumat aşağı hissədə yazılıb və deyir ki, biz sizin bizdən dropshipping eləməyiniz üçün heç bir əlavə komissiya tutmuruq. Yəni bu 100% pulsuzdur. Daha sonra növbəti bir tədarükçüyə baxa bilərik megagoods.com. Onun da vebsaytına daxil olaq. Burada da onun haqqında məlumat var və bəzi məhsullarda pulsuz satırım olduğunu bizə göstərir. Yenə bir mağazaya baxaq, safetytechnology.com. Bu səhifədə daxil olandan sonra iş hissədə özü haqqında biraz məlumat verir və aşağıda bu saytın məhsullarını harda sata biləcəyimizi göstərir. Gördüyümüz kimi burada Facebook Marketplace, Walmart, hətta eBay və Amazon da var. Bu demək ki, bu saytdan tədarük edərək eBay-də satış həyata keçirə bilərik. Burada qeyd etdiyim kimi təxminən 80-ə yaxın sayt var və hər birini incələyə bilərsiniz və bütün saytların linkini aşağı hissədə qeyd edəcəm. Bu günlük bu qədər idi. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu və növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.